laysineska iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka layntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxaa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boysiyo dadka lahayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi laakiin kasrada caana walaa tacjis ha caajisin ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamkaa laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofka wahsiya cadamuliraada waa qofkao aan doonisba lahayn inuu waxqabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagala cadami alqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay dhaahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahy inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awoodo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh iyo wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeyo insha allah berraan samayn doonaa war maanta ad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahee brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeya inshaa allahu saasaa yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa wakhtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku kala yihi waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka barh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaanad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulannima haysa armaa dadku kula yaabaa armaa sixu lagu eegaa armaa armaa armaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin biاllaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhammi waalxasan waalcagsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabat alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magangelay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadami alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu le deetana u jiifaya saa bakhtiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa u intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaadee baraad qaban baraad qaban baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba jubni bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oaan dadka gaadhaynin anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni wakalabat arijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof actifa ah, qof nashiita ah, qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduuniya mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama wakhtigiisu khasaare ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa wakhtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nebigu yidhi waar midkiin miyuu kari kari waayaya an yagsiba kulla yowmin alfa xasana maalin kasta inaad kun xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yagsib axadunaa alfa xasana oo midkaaya suu kun kun xasano u shaqaysan karaa kun ajara u heli karaa qaala yusabbixu mi-ata tasbiixa fa yuktab lahu alfa xasana dee boqol goor baad subxaana allah odhanaysaa ayaa waxa laguu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa boqol gooro subxaan allah waa less than one minute ka warran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid a ah, haddaad kun xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxaa meesha taalla markaa ah. nebigu wuxuu leeyahy qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada kun xasanana waa loo qoraa aw yuxadu canhu alfu khai'a ama kun dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy acjasu nnaasi man cajasa can ducaa acjasu nnaas man cajisa can ducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxaa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababtu cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaan allaahi haddaanad ajarkeeda garanayni waa aqoon darra ku haysataa aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo haddaad aragto qof aydhala jahlnima haysata walow uu xoog badan walow uu dakaagiisu intellijenskiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntijahayna wax soo saaraynin waxay idhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay idhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allaahu guraaban yabxahu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaarii saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab فواري سوءة أخي fa asbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoondarrada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkiibuu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuke tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka tuka kaloo dhintay godu qoday aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan haleemo wuu calaacalayo wuxuu leeyay yaa weylataa acjastu an akuuna midla haada alqur'aan halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macalinkaaga dhigi dad badanoo maanta soomaaliyeedoo iska fadhfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah si awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjis ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka ka warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahy khuduu maa aataynaakum biquwa war waxaan diinkaannu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooniyo xoog uu ku jiro khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyay nebi muuse maxaa ilaahay leeyay wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shayin mawcidata watafsiila likulli shay fakhudha biquwa wa'mur qowmaka ya'khuduu biaxsaniha ilaahay nebi muuse ku leeyay fakhudha biquwa si dadaal iyo tamari ku jirto ku qaado khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu qaaluu samicnaa wacasaynaa markii ilaahay uu nebi yaxye la hadlayay waxaa la yidhi yaa yaxyaa khudi alkitaaba biquwa war nebi yaxyow kitaabka si xooggan u qaada baa la yidhi si jiddiya si ijtihaadu ku jiro si dadaal iyo firfircooniyi ku jirto ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yidhi waxaa qur-aanka ilaahay uu ku sifaynayaa dadka wahsiga iyo cajsigu hayaa inay sifada munaafiqiinta tay wahsigu ilahi wuxuu le ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa huwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku tilmaamay salaadda hadday u kaca waa kuwa kaca iyagoo kusaalaa ah iyagoo wahsi iyo caajis u hayo walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala salaadda lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaaladda ku sugan mooyaane ayuha markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboona inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi ahaaqaltum ila alard war dadka mu'miniintahu maxaa idinku dhacay oo haddii laydidhahda ilaahay tiisa u soo jihaadka usoo soo kaca ahaaqaltum ila alardi baa laidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen aradiitum bilxayaati addunyaa min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy famaa mataacu alxayaati addunyaa fi alaakhirati ila qaliil إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta ee jihaadka ka wahsadaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubai'anna fain asaab waxaa idinka midabaa ilaahay leeyay mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya waxay yidhahdeen daraasaadka cilmigee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga hong kong ay ku sameeyeen oy dadka hong konga baadheen markaase waxay idhaahdeen lazineska iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka layntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxaa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana lix kun iyo siddeed boqol meelahaasay noqotay qolana shan kun iyo toddoba boqol maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhahdaan maxay exercise la'aan exerciseka la sheegaya inaad boodboodo quran maaha waa inaad wax qabato uun laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiyo habeen iyo maalinba caafimaadkiisaaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya walidaalika bay adabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad isgeliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo yacni waa wax qabo fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhiga waxba lagu qabanaynin jidhkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna lazinessku markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxaa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa hamoodina wakhtigu ku dhaafay dadka barh baa alqataarkay sheegi jireen yacni wakhtigiiba tegaya intaan meesha fadhiyey inta kuu hadhay cimrigabaa wax soo saar yeelan karta lagayaaba dadka baao maanta konton jir baad teema waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culammadii ugu waaweynaa ee dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gebagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanisku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saarana wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yakrisaha falyakrisha nebigu wuxuu leey hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiila fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasha buu nebigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer oo innaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa una leenahay waan gaboobay soomaalidu dee afartan jirkay ku gabowdaa soo soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu idhaahdaaen waan gaboobo wax waliba iga dhammaadeen bini aadamku caqliguu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuumaad gabowdid inta kale waxbaad qaban kartaa inta kale waxbaad qaban kartaa si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro inta geerida ka horraysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar qur-aana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha waxaad isleedahay oo haddaan maalin kasta sadar qayb goormaan qur-aanka dhammayn horta sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammay waxay dhahaan dhowr iyo toban sannadood waad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar hal sadar waxay idhahdaan waxqabadku taraakumka biiritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso waxa yaraantiisa ayay kuu muuqani haddaad maalintii hal safxa qorto hal bej haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan laba buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood haddaad maalin kasta bej qorto macnaheed waxa weeyaan ugu yaraan buug saddex boqoloo bej ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaas tidhaahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku tarakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biiraa aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimala buu noqdaa taasaa waxay keensanaysaa inaad wakhtiga waxba yaraysanin nin wadaadaa wuxuu ii tilmaamayey jaamacad buu master digree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaadhiga soo socda uu gurigiisa ku sii socda buu dhegaysan jiray uuna cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhegaystaa inta maxay uu gaadhiga sii wado hadda intaad gaadhiga gurigaaga jaamacadda inta tagta inta gurigaaga ku sii socoto inta aad dhegaysato ayaad ku qalinjabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhegaysanayso marka waxaan uga dan leenay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardiga iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalkaa inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahayna wuxuu ina leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum ulaclowna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonnina idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa korraynaysaa xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leey waka'ayin min nebiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaah wamaa dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin badanaa inta nebi qaatala macahu ribbiyuun maciise ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay may isdhiibin may isdhuldhigin ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahiyo intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiidka kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhannin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo baxi lahaa saasaa noqon lahay fa inna low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankaay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadday nala joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihiin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahaynoo nala fadhihi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dilin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajici waar xataa guryihiinna haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culammada qaar yidhaahdaan mowdicu tacliimkuunbay ku fiicantahy ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qali wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yarbaa ku yidhi ila tali markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa low kaan haddaan jaaniska haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli laha waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicnee waxaad isku daydaa maxay kan kale inamad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyida waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii isoo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayh salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allaahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey <coughs> wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum